من روائع القرآن قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذه الآية سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الآية الجامعة الفاذة وهذه الآية يدخل فيها ثلاث صور الصورة الأولى يدخل فيها أن يكون معنى الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يعني فسوف يراه عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فإذا جاء يوم القيامة وجد الإنسان في صحيفته أعمالا كثيرة كلها من هذه الذرات التي لم يكن يطرأ على باله أن يكتبها الله له فضلا على أن ينفعه يوم القيامة والصورة الثانية يدخل فيها أن يكون معنى الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره يعني من يعمل مثقال ذرة ولو من خير فسوف يراه في الدنيا فالإنسان إذا عمل أعمالا كثيرة ولو كانت صغيرة ما دام أنها من الأعمال الصالحة فالله سبحانه وتعالى يتقبلها ويجازي عبده بالحياة الدنيا قد يصلح له ولدا أو يصلح له نية أو يصلح له ذرية أو يفتح الله على قلبه بالعلم أو يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من فضائله أو يوسع له في رزقه أو غير ذلك من جزاءات يراها الإنسان في الدنيا والصورة الثالثة قد يكون معنى الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أي من يعمل مثقال ذرة من خير فسوف يراه عند الله سبحانه يوم القيامة ويوم ويجازيه الله أيضا ويجازيه الله أيضا عليه في الدنيا فالآية تحتمل أن تكون في الدنيا وتحتمل أن تكون في الآخرة فهذه الآية تربي الإنسان المؤمن على ألا يحتقر الأعمال الصالحة كما أن عليه ألا يحتقر الأعمال السيئة فرب صغيرة أورثت كبيرة بعد استمرار الإنسان عليها وقال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق